atrapalha a bicicleta ciclo viajante Com seu ciclo itinerante falha ciclista, palhaciclista A bordo da palhacicleta Barra Farrapo, ciclo viajante Com seu ciclo itinerante